Ola, son Diego García Lojo e vou explicar o funcionamento da miña aplicación que creei con Manuel Ramallo para Entroido. Primeiro, hai que entrar a esta aplicación que se descarga na Play Store e darlle a scan QR code para así escanear o código que che proporciona a aplicación do ordenador e poder descargar a aplicación feita por nós no móvil. Salimos de aquí. Esta é a aplicación. Preguntas do Entroido. Entras aquí e, como o seu nome indica, e, son unhas preguntas do Entroido e, de distintos sitios de Galicia. A seguinte pregunta, de que entroido son típicos os felos? En este caso, serie de Maceda, pero para que vexades como funciona cando fallas unha pregunta, voulle dar a laza, por exemplo. E como vedes, falso. Faiche a mesma explicación e, como na anterior, podes pasar ao seguinte. Este é o menú da nosa aplicación eh, dentro de App Inventor que fixen con Manuel Ramallo. E esta é a primeira ventana da nosa aplicación, como se pode ver aquí, Screen 1, eh, que a pregunta de que entroidos son de, de que entroidos son típicos os cigarróns eh, caso as tres respostas é unha foto. Que isto se ve reflexado aquí, donde pon componentes. Eh, aquí eh, pon que estamos na screen 1 e hai unha pregunta que sería de que androides son típicos os cigarróns e unha disposición horizontal que é donde se colocan os botóns, estos tres, que serían Laza, Berín e Maceda. Estos tres son botóns. E despois a imaxen, que sería esta. Os bloques desto son moi fáciles eh, cando o botón 2 faz clic executase outra ábrese outra pantalla co nombre de, de Screen 2 que sería esta porque o botón 2 é o correcto pero no botón 1 se faz clic ábrese outra pantalla co nome de Screen 3 E o mesmo co botón 3, porque son as respostas falsas e, se ves a screen 3, e a, a explicación de si fallaches. Despois na 4 sería a seguinte pregunta, que é máis do mesmo, eh, dixe que estás na pantalla 4 unha etiqueta en vez de unha pregunta eh, que poden ser poñer das dúas maneiras ou, ou unha pregunta ou unha etiqueta eh, esta sería a pregunta de que entroidos son típicos os felos. ao o mismo de antes, a, disp a disposición horizontal 1, que é a disposición horizontal de tipo 1, xa que hai máis tipos, e cos seus tres botóns dentro e a súa imaxe. É o mismo que no, na outra ventana. Cando pulsas no botón 1, ábrese outra pantalla co nome de Screen 5. E Screen 5 é esta que pon correcto, faixe unha pequena explicación e unha imaxe. E aquí tamén hai un botón que este, esta flecha, que o que faz con esta flecha é ir á siguiente, que non sería 6, porque 6 é o de falso, que ten os mesmos bloques, que cando pulsas este botón levache a 7 que sería a seguinte pregunta. De que entroidos son típicos os boteiros, eh, a etiqueta, a disposición horizontal e os seus tres botóns, coa súa imaxe. Nos bloques é igual que o resto, cando pulsas o botón 3 neste caso, porque eh, é o verdadeiro vilariño, pois mándache a screen 8, a, a ventana 8. E aquí, igual que no resto, cando pulsas o botón 1, que sería esta flechiña e abrese che outra pantalla co nome de Screen 10 que sería esta eh, que sería a seguinte pregunta pero no caso de que fallases eh, dándolle no botón 1 ou no 2 pois pues mandaría che a 9 en vez de a 8 que é esta de cando fallas E, eh, igual que no resto, hai unha disposición horizontal, ca etiqueta e co botón, e máis etiquetas para ca explicación e unha foto. E o botón funciona igual co resto. Das, das a flechinha e mándache a, a pantalla 10. Isto non ten nada de diferente, exactamente igual, pero con outra pregunta e outras respostas. De que entroido son típicas as pantallas que de Laza, de Xinzo ou de Vilaboa cos seus tres botóns, que son eses, a súa imaxen bueno, e a súa disposición horizontal. E, neste caso, a verdadeira sería o botón 2, que sería Xinzo, e cando faz clic nel, mandaxe outra pantalla que é a Screen 11. Na Screen 11 está o de correcto e o seu botón. E, igual que o resto, mandache a outra pantalla, que neste caso sería a 13 eh, pero aquí dista 10, si fallas igual co resto, si te das o botón 1 ou 3, eh, pois mándache a outra diferente, que neste caso sería a 12, e cando te das o botón, a flecha, pois che mandar, xa non é outra pregunta, sería o final, e aquí pon texto para etiqueta, pero realmente, eh, cando eh, se inicia a screen a screen 13, o sea, cando entras eh, exe, executas este comando que sería poñer na etiqueta 1 o sea, aquí, texto para etiqueta 1 non a poñer eso ponse un texto que pon parabéns, feliz entroido xa que eh, hai vacacións Parabéns, espero que teñades un feliz entroido